What's up? What's up? guys, hari ini kita lagi ada di Aston Inn dulu Sari. Nah, kita di sini untuk perform di acara Musication. Musication. Mau tahu gimana keseruannya? Pantengin aja deh. only one way to describe it.